Salut! Sunt în Herăstrău și e superb, mi-am închiriat o bicicletă și vreau să-ți vorbesc despre a abandona. Nu e întâmplător pentru că am avut o perioadă în viața mea foarte de mult când chiar m-am simțit abandonată de absolut tot și toate, însă atunci am uh, simțit cel mai mult sentimentul de libertate, că sunt liberă să fac ce vreau. Nu întotdeauna sentimentul de abandon e asociat cu sentimentul de libertate. Probabil că dacă ar fi, uh, atunci când te simți abandonat de ceva sau simți sentimentul ăla urât, dacă te-ai gândit că ești de fapt cel mai liber, probabil că ai suportat mai ușor. Pentru tine, ce înseamnă abandonat, dacă poți să-mi spui? Pa, pa!